နမေအေဒေါကေထောပါဆက်စ်တကနေတာဂေအဝေဒသခာလနကပမာနာတောင်မုန်ခိုင်နေမေဝေဒာပလအဝေဒာနီခီစီဒေါသစီယနီဘဆေရောနာသူမေကနာတော့ကေကေထောတမလိုသူကဖတ်တော့တော့သူမေလူပိုထွဲနေသူပလိုဆိုလသူတာအမောဘုန်လော Number 1 Find out exactly who you are. ခုစင်ညာနာနေနမေမတကလည်းနတာကီဆုနေမေမတလည်းတော့တလည်းနမောအဖြစ်တဲ့နေမေမတလည်းဒူးမင်းခုစင်ညာတတေဖာဤတော့နစင်ညာလောနနောင်စာတာလီနေနစာသော master with an skill တေဖာ master စီတန်နေနစာတော့ through an skill တေဖာဒီဆိုတော့ နတစေတာဘဝဲနဲ့ဒီကဲထော်ကြော်လဲနတလူအစာသမူပါလန်ဟဲအိုဖလာဆဲတော်လင်းနဲ့အဝဲပါခူလာအခုနဲ့နံပါတ်ခုစင်ရကြောမင်တရီဆူသေးဖာမင်တလဲနော်တလဲနမအောသေးသေးဖာမင်တလဲနံပါတ်ခုစင်ရကြောဒူးမင်မီတီလီနဲ့နစာတော့မတ်စတာအသေးလားပတေအဒိုပါဒနနော်ထူဘောစေတော့ဓမ္မအားတော်ရွယ်လဲပါထူဘောသေးတဲ့ဝီလား တာဟွနေပါကစုဝနာဖန်သူဘသေနနေကဲဆက်ကတနီလာဒီလန်စာမေပနာဝိုင်းနေဝပိုင်နန်တကပါလာတာဟွနေဒီဆိုဒန်သူဘသေခိုင်နေကဲကဲထော်တာကဲဘလကဲဘလနောနေနံပါခူစညာအားထော်ဒေါ်ဟာခူစညာပါလာအမဝဲပါသေးပါလဲလဲမန်နေဂျာအိုလဲလဲကို့ချ်အိုဒေါ်ခူစညာဒေါ်တယ်လဲโอเคတခိုင်ရေတော့မှာဒီရေတော့မှာဒီနေ့ ီတော့ယူမှာကနေပါမှာဒီလေအဝတိကပြန်နာโอเคနံပါတ်လေဖနေဖနေဖနေဒီလာပြန်နာဝိုင်းနေအဝင်းနေနေဖလိုရနာမတော်ဒေါ်နလီရာသနမတော်အသာတမတော်လက်ကီဘိုင်းနေကေတော့ဘော့စ်လာအခုနေတလိုလနံပါတ်လေမာလာလာကလည်းပါပါဒနနော်ဒီ2ဘော့သေးမူချာကောဒီလေမာလာဒေါ်နီဟဲကီအလခေါ်လေ2ဘော့အဝင်းနေဒီအခေါ်မြရောနာမီမြန်2ဘော့ကေခါတယ်မှာသုဝနာဒီလေ2ဘော့ကေလာဝနာပိုင်းနာနေတာပါလား မီယာအငါရခါရီနေပါဒနနာဒီရာဝူဒါချနာသနာကေဒါဟိုဒတာဖီတာမာလေမာတာဟက်ကေမီယာခေါ်တာဒီကေလာဘလာဒီအတန်နေလော်ဘလေးဖင်လာဒီလည်းနိမစာပါရပါပါဆူနာလပါနော်ဝီဘလိုင်းနဲ့ sector ခဲနဲ့ social media ကေတားလဲထော်လဲထော်ကေနော်ပမာလဲခေလညာနဲ့ပိုလာတေလပါလာကီကလလာအခုနဲ့ဘာလူထော်ဝဲတာတာ sector ke ma patna na nya wa awa awadana ole technology ma ti to automobile de do automobile cha to yari man ba ba pala ma ba automobile de pa ni awa na na sima me pa ni sigba khu sinya a tho o ဒီဆိုတော့ဒီအိုထော်ယူချာ business တဲ့ကောနေယူပါမန်ဒီလေယူကလေးသိကွာရကောကမှာယူကလေး interview အား KKR ဝဲဝဒါချာ business na manawai automobile ora cha business chanala yegla interviewer yega tepya yega pyasi ma nage itela di bari bari ke interview one ta chagra lago wan wana na business me obine na busy ra khone ta hane ba na pema na ke da yega hilai da chagra iteba this story se oma yani la bu kwine awe လပ်ပကွေနေယ community နာဘာညာတဝဲသေးဖိုင်နေအဝဲသေးထီရလဲရဒေတာဦးတာလော်ဒီနေအဝဲသေးဘာလဲပါရီပါပါယာဒါတနနေမဲလဲဆိုလိုနီယာဖိုလဲတရီတာဦးဘာသာနာငေတာဖဲနေဆက်တနီတပကေပါဒီတော့လဲအဲတခိုင်ဒမီယဘလူရဲသာမှုပါယာခုတမလဲပါလဲဒေါ်တညာဒီလဲဒေါ်စီတညာဒွန်ဒွန်ဒွန်ဒွန်ဒေါ်ဝီလာကီလာရီနေတကောတာခဲတဲ့ပါဟက်တီယိုယာ ya lo hi pui ya de ni la ba la ri da ya ko pui ta la ya pui ma go ya pui ni la ba a ho ne chok mo ya ba ma di le la ni di me kri por ga so ni ya khi ba thi pa ma ya khi ba thi pa la ri ne a we ta si se he block ha khu sin ya ne me ma ta le ne ta te ta ba o ma ta le do su o လနုဘောနေအကဲဘူးလားထဲနေမှာတော့အော်အဝဲ ဒီဟာရတာမန်ဘလခလာဘာလဲချီကလဘိုဘေအနေပဲမင်းဟာရတာမန်နေပဒိုစပေါ်ဝဒီမှာယဟာရတာမလောနေစာထောဆိုလိုကေဝဒဖုစာရဒီမှာစာတော့တကတကဝလဲခီကခီကရလနေလဲဆဲကမစာတော့ဖန်စာထောခိုင်းနကဘမလာကေတဲမှာနကဘပြဝဒနကွန်မြူနတီလာကေတဲမှာနတီကင်းမှာပြိုခွနေဥပါအခုနေအဝနေမီဝဒါ ဒီတာဂီရှူကကိုနေတေမာတိမသွေးစီကောနေနေသွေးတာဂီရှူခုစညာတော့မာသေမမနဲ့တလို့စီပန်လေကနေဝပလေမာဒိုကေဒိုပညောမန်မာတလက်တလက်ပအေဒိုမာရီပါမာတလက်ပဒေဒိုမာရီပါနေပလေမာနိုင်ပသန်မူမာလေရေခေယမတာယသမူယလေဒီလိုဖုသဒါယန်ကီဒီအလေးကြတဲ့ခါအရှိလာအခုနေခုစညာ သိမြင်မတတ်လဲ number 2 work for scale do not work for money နော်အကောမြနေလေမာတာဒီသောနေကနေပါတကူပါကူသေးနော်နေကနေပါ scale ပါလာ professor ကအောတပါလေမာလာလေယနေချီဟိုမာလာဂျာနေမိပါပါတနာနော်နေ Florida University degree တော့အဝသေးခွေဒါတမလာဂျင်းနေဝဒါ ကတော့တရားတို့ extra money မှာဒီနေ့ဒါ extra 1 dollar 2 dollar အားပြခုတမှာဒီနေ့အနာစာမီထွေဝလာဒါနဲ့တပါပါနော်ဖက်စင်ညာဘော့ချက်တော့နေစမီလော့တော့နေစဝီထားတဲ့ဇာနေမှာဒါခုနေမချိုတလာသူကနေမစကေးတေပါနော်ဒီမီလာစီလမာရာသူနေချေတာသူပွေ Ferrari သူပွေအဝဲတာ BMW သူပွေ Mercedes သူပွေဝဲတာ WRX နော် လာနေသူပွေစပေါ်ကလာကလေးတပမာနေမှာသူသူဘောသဆာနေ work for scale အချိုသူလည်း scale မင်းနေလိဝနေ scale နဲ့ dictator ကလည်းနနော်ဆာလာဝင် business အကောင်မှာရတဲ့ဟီကူရန်အခုနေ do not work for money work for scale နော်သူမေလော်တော်တာလည်းနေသူကြီးချက်ရကင်းနေလား yani la bu ku ne ya music kind of ma ya so la ya community ga ne so la free la ya kam ya ba community be ne se ta de me la ka thi na ge ne de bi fa la bang ba ga ni ba ko ne ba ma la free da pen ne se ta ne ya so lo ne wa da tan na la ya pa de wo ga a ko ne la la ki lo ma ta ke bli de ne ba he na ki number 3 thinks long term do not think short term နော်နံပါတ်ချုံမတလဲအထောကောတပါချုံမတဲ့တလာကောတနီကောတကင်းနော်ဗါလဲတဖီတမာရခခနဲ့နမေမာနဲ့ငကဘာပါလဲ long term ပါမနာဒီခွေတဲ့ဒီလဲနေဘာသာစာဝဒအားရကလားအဝဲသေချုံမတလာဖူဖူလာမတွာလဲရလေရပရိုဂျိုလီရလေမတာယမင်းတနာရီသက်ရှိရပါလေကောလက်ပွဲလီ awate somo yalana ta hone namara la tanari thachi bachara nagabale kene pa plema nagaba mara di to pa samma wa to na to blor kon en de do le wana en bale de do ma den ba ma ta ba chumola apru ge chumola atho na name chumola la phu ne naga lemada โอเคแล้วก็ BMW ดีกว่าแล้วก็ Mercedes ดีกว่า နလနလမတာဘလော်ဒီနေနပွေခါမစစ်ဒီတာ BMW ရလအချွေးပါနလမတာလိုင်းဘာဟီကြီးအချွေးနလမတာနဘာဟီကြီးအချွေးအန်အင်းတမေတနီအလာနသန်နီဖနေသန်နီနမေဝါကခီစီယနီနီဖနေငတူလခီစီခေါ်နီအခုနေစကီယာမြန်တာဟွနေတာလောကောတာဆူလောစာကွီလဲဖန်စီတာဝဒလီတေဖာနေအာဒကင်းပါ Cuba ko te me ge pa ke do de pa me ge na we te pui we la a me success ma pui la a me de success pa na pui na bro ta ko ne ma chomo da la thon vale ta philo ma do de pa ne ge ma lo a on scale de pa no ke ke ne sector ke ne non or on business nyora no or on youtube me ge no or on facebook me ge no or on instagram me ge ta te pa ne na ma ne sikhe la a ko ne စာထမလဲ0 watch 0 watch ပါမေကွန်တာတကခီအနေသာကရီ keep going keep going ယာနေခဲနေပါကွန်တာဒီပါအခုနေ keep going keep going ဘာခါဒါယကစီကတိုရာလဲ public speaking ဒီဒါယကခူလေလာထမတာရီလာကနေယကမာဒါ music ယတာပါခနဝယာနေအခုနေယကဆဲလဲတော့ကွာစာကွာမီအဝဲ pot တဲ့ကတီဖဲလဲဘလဘလလဲအဝဲခခဲနေဘခုစင်ညောလား နော် but not only good in modeling နော် the model ผมพูดในพามิใน model มิตินี้เอาไว้ใน business success ยอระดูแลในปัลเลอะไรเกมติดพายนะปฏิอาลูกอะไรเกมติดพายนี่นะแต่ปัลเลเรเลดัชเชลดอร์กี่มอเยอะแต่นี่เรดอคู่สิ่งโอเคนะก็มาเนี่ยในเกม business ดีเลยนะมาคู่สิ่งอ่ะคนนี้သူနေတာ ne scale တွေပါလာ ne business အကောရေဒါစီနေ နော် thinks long term นายเตราเซไพเมปานสานี hit subscribe ดอเลชอลเวดันเดลพงมาเลสุมญานียกมาดาวมุสิไพอารออารองกุลา knowledge လက်သိပကရနီဒီဖာနော်လမူပါကောမီလက်ဖုစာကောမီဟိုတော့တူအခုနေဒါလည်းပကရနီဒီဖာနေရေတဲပါစီကီခေါ်ရင်တော့စီပကတိလောကိုပတာလဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပါလဲစုမညာနီသက်စီနေ ပေမေတသူဆိုရှယ်မီဒီယာမနေပကေဝဒကာခိုလာအဆဲဥလေကြလားကလာလေလေနေလပါအခုနေပကဘသူဆိုရှယ်မီဒီယာစာရမလောနော်စာရမလောသာနော်ပတရားတော့နလေပွေတာအားဖဲဖဲနေခုလေလာအားဖဲလေဘာသူရလေနပွေဖုံးလည်းနေခုလေလာတမင်လည်းပွေလည်းနကကွာနော်ပါပါတော့ Facebook ပါနော်နလေပွေဒီသောတော့နက do que era era phone play su na business agora awani ye da heku tu de ma ba the ba clip below no ba ne he come ya come ya ri ri tu lo que la come la ri da yimin ba ri ma ri tho ta la wo do yi ka ma ri tho chi